这次应该够快了吧？Happy Air Max Day！ 箱子，开一下看是什么？哇哦！看到这个大箱子吗？是从 Nike 寄过来的，很意外，我也能收到这种 PR 的礼品，非常感谢 Nike。 那箱子里面装的东西呢，主要就是一双球鞋，了，也就是三月份最重磅的一个产品，M a i r a X 二零九零。鞋盒依然只是普通的 Nike Sportwear 的鞋盒了，它的货号还蛮特别的。这双鞋的货号是 B V 九九七七杠幺零幺，然后它的颜色有点怪，是 White Black and Volt v a l e r i a n Blue。 中文讲的话是叫白色、黑色、荧光黄、斜草蓝和微黄绿。直接的讲就是荧光绿和一个有点碧绿的蓝色，就这样。其实这颜色还蛮鲜的。然后我在官方的图片上也没有找到过这个颜色的照片。Anyway，反正他们寄给我就是这双鞋了。那由于疫情的关系，Nike 本来每年三月二十六号都会做一个在不同城市举办的 Air Max Day 的活动，但是。 今年没有办法做了，所以就改成了线上活动，所以才有机会拍这次视频给你们看。那作为一年一度的 Air Max Day 呢，Nike 每年都会呃重新去复刻一个款式，或者说再设计出一双新的款式，作为 Air Max 的一个系列的延伸。那今年的这一双二零九零，呃，也就是为了纪念 Air Max 九零的三十周年而设计出来的一双鞋。先说款式吧，你们觉得这双鞋到底好不好看？如果你觉得， 还不错，蛮新鲜的。我愿意尝试的话，你就发个一；你觉得不好接受，我不是很喜欢的话，就发个二。我看看你们对这双鞋感觉到底怎么样。其实如果要聊这双鞋的话，我是不是应该拿一双九零在手里做对比呢？呃，理论上来讲是这样的，但是我自己之前的那双九零实在是穿了太多年，然后那个底完全都粉化，就已经气垫都快掉出来了。我在去年年底的时候就已经把它丢掉了。 所以我现在手里没有一个实物，但是我给一些图片给你们参考一下，你们也大概能 get 到这个点了。其实你可以很明显的看得到，从外观上呢，它是有沿袭 MX90 的一些设计元素，比方说它最明显的这个侧面的挡泥板，然后再加上后跟这一个条纹设计的 logo，其实它是有一个隐藏的 Air 字体在里面的，不过可能屏幕上不是很看得出来。 这双鞋的最大的一个亮点就是它这个巨大尺寸的 Air Bubble 了，Big S Air Bubble。鞋底的设计其实跟九零也蛮像的，然后是为了新的 Air Bubble，所以改了一下后跟的这一块的设计。前面华夫格的位置其实还是很明显，能感受到设计上的延袭，包括这一个小小的 Air。 也是当年九零在这个侧面的位置有个小的徽章。那么整体来讲，这双鞋的设计，其实我觉得还是很适合这个时代的。除了这些方面呢，其实它还有一个非常重要的一点，但是在设计表面上是看不出来的，就是背后的一个设计灵感的来源。那当年 Air Max 九零的设计灵感是来自意大利的那些超跑，有点复古未来感的超跑的设计。 这双二零九零呢，它的设计灵感同样致敬了汽车或者说交通工具这一个物品，但是它的设计方向是未来的交通工具。说这双鞋的设计灵感来自未来汽车，不是说未来汽车一定长这个样子啊，要注意一下。这里说的是这双鞋的感觉，就是设计师们眼中或者说他们脑海里想象的未来交通工具的一个设计方向。 是这样去理解这双鞋的设计感，也是一个灵感取材的致敬 Air Max 90的一个方向。很有意思的设计师，他的鞋舌呢，虽然说是袜套设计，但它有一个穿孔。这个穿孔除了跟后跟这个提环呼应之外呢，呃，还有一个非常实际的作用，就是你穿鞋的时候，你这样一提，两边有个非常好的受力点。 就很方便，很好穿，包括这个勾勾稍微裁切掉一点点的这个设计呢，其实也是 MS90 当年第一次采用的设计。其实你要是一旦接受了它的款式设计，你觉得 OK 的话呢，它是有大把的颜色去随你挑的，我们就不在颜色上做建议了，因为这个颜色我觉得也蛮特别的，不是适合大多数人。我们来讲讲你们最关心的问题，就是到底要不要买这双鞋。那首先就是它的脚感了，你可以看到前掌泡棉和后掌的这个气垫的位置。 其实是在里面是贯通的，那后跟由于气垫的存在，所以特意的包裹了一层巨大的外壳，这个蓝色的部分就是了。那抛开这个外壳，只谈它的中底的话，就是荧光绿的这一块。 其实回弹性是很好的，它是非常柔软、非常 Q 的那种脚感，但是不是说软到会让你呃走路没力那种，呃，还算是比较适合日常出门的，就是压马路的一双鞋。我这个体重的人来讲，我不是很踩得动这种尺寸的气垫，它真的超级大。那双鞋有一个非常好的好处就是，我相信你也能一眼看出来，就它巨无敌增高，你知道吗？这个后跟。 我穿上就基本上有一米八的感觉了， <laughs> 很夸张。我觉得女生应该会很喜欢，尤其是它像前面这种鞋型瘦瘦的感觉，它是很适合女生在夏天穿，有非常好的显腿长的效果。如果你要是出门旅行或者是想跑跑步、跳跳运动一下，我就不是很建议你穿这双鞋了。它鞋面的材质呢是。 不是说特别特别耐套的那种，保证了透气性的情况下吧，会有一些取舍在支撑性方面。那所以说到支撑性呢，你也可以看到它整体都是采用一个半透明的，现在比较流行这种禅翼的材质。支撑性从强到弱示意的方式就是它的透明度了。黑色这一块支撑性是最强的，它是不透明的。然后过来半透明到全透明的位置，就是支撑性从强到弱一次递减了。你别看它好像没什么支撑了，其实它内侧还有一个缝线和压胶，也能。 带动中间这一个荧光色的部分呢，作为一个鞋面支撑和一个鞋带拉紧的作用。所以说它的支撑性不是很强，但它毕竟不是一个非常硬核的运动鞋款啊，你日常出门的话是肯定没有问题的。那么总的来讲呢，这双鞋如果十分的话呢，我会给它八分。那除了设计和性能之外呢，其实它更多的是一个展现一个品牌理念的方式。不知道你们会打几分呢？你们可以发弹幕或者评论告诉我一下。 当然了，如果我自己去选择的话，我可能会选一个更加适合日常的配色。这个配色还是有点太跳了。当然，它看久了，我觉得也还不错。当然，也不能说这双鞋一出来，呃，九零就过时了。其实可以看到，四月刊的 Go Out 现在还在把 MS 九零当做一个非常好的单品啊，展示在他们内页中做一个单品推荐。我个人来讲，呃，日常出门的穿搭，我会更多的去考虑 MS 九零。 因为这双鞋讲真的，它的存在感对我日常来讲过于太强了，稍微有一点难驾驭。但是我也尝试了一个怎么说，有一点点中二的搭配，就放给你们看一下好了。 <laughs> 那它的码数呢？我建议你比平时的 Nike 穿大半码就好，不用太大。然后它的鞋身设计，其实它鞋楦看起来好像宽宽的，呃，鞋楦还是比较窄、比较瘦长的，看得出来吗？ 然后它的鞋面。 设计是两层，里面是一个袜套式的套筒的感觉，外面这一层才是禅意，所以你可以看到它是有两层鞋身的。它这个无形中呢会压缩一部分鞋内的空间，所以我是建议你买大半码会更舒服一点。透气性的话就正常，当然比不上 Flyknit 或者是只有一层禅意的那种鞋款了。像比起 MX 九零自己来讲，它的透气性肯定会更好一点。后跟的部分呢，其实你可以看到，除了这一个条纹的徽标之外呢，没有太多其他的硬质的支撑存在。 唯一一个后跟稳定的支撑就是这一块非常巨大的鞋屁股。那我相信这双鞋接下来也会在 Nike 很多门店都可以看得到了。如果你真的感兴趣的话呢，我是建议你去试一试的。那么这大概就是关于这双鞋的一些信息啦，希望对你选购来说会有一定的帮助吧。那么其实由于时间有限呢，我可能有很多的点没有说到。那相信这双鞋不久之后你可以看到其他很多视频了。如果你感兴趣的话，你可以多看看其他 UP 主的内容了。 那这就是我在短时间内拿到手之后的一些感受，希望能对你有所帮助吧。那如果你还没有关注我的话呢，记得点一下订阅了。我是 Rock，我们下个视频再见吧。